Normalment abans de marxar decidim qui condueix, llavors la persona que és responsable no veu amb tota ni, ni pren res. Es fa càrrec de tots. Normalment anem alternant, si no <laughs> normalment em toca a mi. Normalment si anem fora de la ciutat sí que un agafa el cotxe o ens tornem, però si sortim per Barcelona per la ciutat anem en metro o en, o en taxi. Vas a sopar i, i saps que has de sortir de festa, doncs, veus sopant, allò el vi, la cervesa, el que sigui, i després ja, quan, si surts de festa, doncs ja, ja no ho veus. Ja el contents i ja està, ja, <laughs> ja hi haurà aigua. Fem conductors alternatius, un, aquest cap de setmana tu veus i jo porto el cotxe o avui no em ve de gust acabar molt tard, doncs avui jo no veig i prenc jo el cotxe.